Tiempo de Misterio es un programa dedicado al mundo del insólito. Ciencia, filosofía, religión y misterio se dan de la mano. Me llamo Raúl López y voy en busca de la verdad, mi verdad. tiempodemisterio.com en busca de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tiempo de Misterio. Hoy, la tercera parte del audio referente a la investigación que se le realizó a Marcello Bacci el 5 de diciembre del 2004 en el Centro Psicofónico de Grosseto. En esta tercera parte, por fin llegamos al primero de los dos sucesos más extraordinarios del experimento, que fue cuando el técnico de radio Franco Santi extrajo todas las válvulas de la radio y las voces continuaron apareciendo por unos segundos. Me gustaría comentar que algunos testimonios del suceso, así como algunos escritos que hay sobre el mismo, hablan de que se extrajeron cuatro válvulas y otros que fueron cinco. Escuchando el audio, tampoco queda claro si fueron cuatro o cinco, ya que si en esta tercera parte escucharemos que dicen que fueron cuatro, en la cuarta parte escucharemos que fueron cinco. Lo que sí que parece claro es que se extrajeron la totalidad de las válvulas. Si nos basamos en la única foto que he podido encontrar del experimento, aparecen sobre la mesa cinco válvulas. Según la web de radios antiguas radiomuseum.org, la radio tiene seis válvulas. Yo poseo exactamente el mismo modelo y efectivamente tiene seis, pero cinco son las de cristal. Lo que no sé deciros es si son cuatro o cinco válvulas las que son imprescindibles para anular cualquier tipo de emisión. El ingeniero aeronáutico y uno de los mayores especialistas en el mundo de la transcomunicación nos explica en este corte que vamos a escuchar y ver esos dos momentos únicos de la investigación, la extracción de las válvulas y la posterior desconexión de la radio en un arrebato de Marcello. Bueno amigos, espero que disfrutéis esta tercera parte y nos vemos en el próximo vídeo, la cuarta y última parte donde Bachi apagó la radio y las voces continuaron apareciendo. Un otro fatto extremadamente importante è stato de di rimozione delle valvole de la radio. Era in precedenza già stato fatto un esperimento simile, però la radio era, eh, alla, nella radio erano installate ben 5 valvole. Il primo esperimento erano state rimosse solo 3 valvole e di conseguenza altre, la presenza delle altre due eh, non garantiva eh, l'autonomia della voce, perché poteva avvenire tramite altri mezzi, sfruttando quelle ultime due valvole. Quella sera invece, che, eh, a cui mi riferisco, è stata fatta la stessa, eh, lo stesso esperimento, però rimuovendo tutte e cinque le valvole. Erano state rimosse tre, poi siccome scottavano, eh, l'operatore il tecnico che doveva estrarre ha detto no no scottano troppo e io insistetti no no tiriamole via tutte e cinque per piacere e, e sono state tolte tutte e cinque Beh, ebbene una volta tolte tutte e cinque durante l'estricazione di questa voce la voce rimase perfettamente centrata lo stesso e praticamente durò più di 20 secondi il, il tempo in cui lei si manifestò. Eh, dopodiché si affievolì leggermente eh, e, e scomparve. Però prima di iniziare questo fatto di affievolirsi, Marcello in un momento proprio eh, di stizza eh, chiuse, spense la radio. Ebbene, pur a radio spenta, vo la voce continuò per dei secondi fino a quando si affievolì piano piano e scomparve. Tutti rimanemmo allibiti io per primo, perché lì ah, c'era veramente la prova che il fenomeno esisteva e in maniera molto originale, molto significativa. Questo sfidare un pochettino, se vogliamo, gli invisibili interlocutori ha provocato sicuramente in Marcello questo atto di spegnere in maniera violenta la radio, ma le conseguenze che sono state dopo, cioè per un buon mese Marcello non ricevette più nessuna comunicazione. Di conseguenza questo dimostra che oltre il fenomeno c'è anche un'etica che lo governa e questo fatto depone a favore, diciamo, della mh, mm, originalità del, del, della voce. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad. Ci vediamo. Paolo ha chiamato, sì, ha chiamato Paolo, aspetta. Paolo è qui, eh? Se gli vuoi dire qualcosa. Lui conosce anche l'inglese comunque. Buon Natale, e per il resto anche delle ombre che farai. Buon Natale, ha detto. Solo a Paolo buon Natale. Eh. Grazie amico. Siamo gelosi. e ora cominciano a sparire tutti. Fermi, eh? Sbaglio di Paolo, l'altro, bisogna una presenza inimitabile. Ha chiamato tutti? Mario, Mario Paolo, Paolo Vittorio, Vittor una presenza? No, ha chiamato, eh, ora non me lo ricordo. Allora ci vedi? c'è anche un'altra persona qui accanto a me. Eh, ma la ignorano. Che è tanto che vi segue. <laughs> No, no, no, la ignorano, penso no. <laughs> Noi li vogliamo molto bene, li vogliamo. Gli hai parlato anche un po'. Lo spirito non invade mai la libertà della qual viene strumento lo spirito non invade mai la... No? E poi due massimi opposti ha parlato, però mm. quelle altre parole non l'ho capite. Ci sei sempre, sì. Non andare via, eh. Stai con noi. Ci dici qualcosa della quarta dimensione? Ieri sera ci hai introdotto quest'altro pallino nella mente, ci hai messo. voce microfonica questa era, vero? Quello di Petra era Nico. voleva fare una prova noi con Franco stasera. Pensi che sia la serata adatta? quindi Spostate sposta tutto. aspetta eh, ancora se ci dice qualcosa perché aspetta sì l'ho levata io l'ho levata l'ho messa tutta qui senti sentiamo se ci dice qualcosa altro eh? che no loro sapevano Gracias. Tempio Brucio. Quante valvole hai tolto? Tre. Tre valvole abbiamo tolto, ne tiene quattro la radio. Eh. Ah, Tiro di anche l'ultima. No, no. La quarta. Uh. Eh. Perché ora si sa se la Aspetta, eh. Perché Cerca di spazio. Aspetta. Missione, missione, fammi mentre di energia. Eh? Sì. Abbiamo lavato tutte le valvole. Tutte e quattro. Datemi, il martello quello si No, no, ne, ne, rimettile, sennò si fa casino. Dovrebbe spegnersi, la radio invece non si spegne. Le stazioni vanno? Merry Christmas. We'll meet again. Yes, that's correct. I'm coming to a learning boss. Che, che, che tu sei il patrone da me. <laughs> Gra no, no, grazie, grazie. Muchas gracias. Obrigada. Ecco, ora rientriamo. fermi, eh? ora tanto siamo soli, le mamme non ci sono, fai quello che ti pare. No, no, che il martello. Sì, ti è. Funziona, funziona. Funziona come un radio. Sì, questa è una radio che sta No, ora ha ricominciato a funzionare, anzi non mi ha rimesso sulle valvole, prima ah, tutte e quattro ah, le valvole. No, ah, e allora da, ha parlato da. Ah. con quella voce. Sì. E quando, eh, ma quando ecco, la prendita a Paolo, questa è, ecco. Come ecco. Di, adesso non ho capito, mi avrà detto eh. qualcosa, no, ha eh. fatto il nome di tutti quanti. E dopo ha fatto il nome di tutti quanti. Ecco. Sì, ti è. Eh, si è bruciato sì, che dici, sono tutte, le potevi prendere con qualche cosa. ma mi Quindi questa vi auguro a tutti voi. di, percepire questa realtà. Sì, ma I cosi buoni sono sospesi, possibile? No. Come? Sono sospesi? Eh beh, uno capisce, capito, no, credo. è giusto che fate questi esperimenti perché non siete in grado di capire la realtà. Con la vostra legge, con la vostra qualche altra cosa. Non mi è piaciuto. Sì. Continua. Eh, se ci potete dire ancora qualcosa in inglese prima che andate via si è bruciato eh lì eh. Sappiamo una cosa, noi non facciamo questi esperimenti per fare dei giochini o dei giochetti, voi lo sapete, ma per scrivere, per dimostrare agli altri che voi ci siete, anche senza le, le valvole, e questo è un, un esperimento straordinario per noi. Per l'uomo. Qui non è un giochetto. Tiempodemisterio.com En busca de la verdad.